大家好，我今天要介绍 iOS 十三。首先你要到右上角电池这边往下滑，亮度这边按下去，按住长按可以调大小，然后里面有三个功能可以选。当然其他的也是，像 WiFi 这边长按有六个功能可以选。 那之前 WiFi 就是这样子开跟关，现在长按会有会有其他选项。再来这边，刚刚这边有一个新的深色模式。深色模式就是它它的界面几乎都是黑色的了。第三方 App 它是没有，就是只有 iOS 的界面都是黑色。 那那个音量，音量原本都是放在中间啦，现在音量已经改在旁边，不会挡到铃木了，这样子设计不错。然后再我要讲设定里面的，设定里面有，设定里面有那个下载的，哦，下载的这里面进来。 这边 A P 下载，它之前你用那个一般，它都不让你下载。现在已经改改成说可以永远允许，就是不用连 WiFi 就可以下载。如果你吃到饱，你就选这个电池健康度。你看它电池健康度，它会。 它有一个这个最下面这个，它会学习你充电模式，也也就是说，它它怕你电池充坏，它它充到八十啊，它最以你的习惯，它就慢慢去充着电池。比如说你在晚上睡觉在充电，可能充到先充到八十，然后快要天快要起床前半个小时再帮你充到一百。 这样类似这种方式在充电。字体在这边，字体哦，你可以安装一些你喜欢的字体。App Store 那边有有字型可以自己去购买。这个浏览器这边，像浏览器这边，它现在有多多一个中间下面这一个箭头往上。 做一个标示，标示你可以用好蜡笔去去做记号。哎，比如说你在看到这个喜欢，你就选颜色，看你要什么颜色？选好之后就看，比如说好看抱抱还是哪里？自己画，这样子画。那这一个是橡皮擦橡皮擦的把它擦掉？ 这个啊，右边这个是选颜色，自己哦。他画好的时候，他这边有左上角给我完成，看你要存到哪里，存到云端啊，或者是酷狗啊，或是这边啊，哦都可以啊，不要忘记取消。 掉掉，然后删除掉。后存的话都是 PDF。好，再来讲照片。照片的话就，照片我随便举例一个好了。照片这个右上角有一个编辑，哦，它可以它有一点像修图软体，它现在已经功能也多有对比啊、亮度啊。 这个你们可以去调整，变成内建的，以前都要下载修图软体，现在它内建在里面。好，再是讲这个蓝牙，蓝牙的部分，像现在蓝牙它可以之前只能连一台耳机嘛，它可以现在连两台，设定，然后蓝牙，蓝牙这边。 我现在有两台哦，蓝牙耳机，然后一个是音响，我把它打开。Bluetooth mode，打开，然后跟它连线。然后二零二五是蓝牙音响。 所以我可以又听耳机，又可以又可以听音响，或是你两个人想要听同一首歌，哦，就可以一次开两台蓝牙耳机。还有那个西旅，他现在比较聪明，他会学习的。开一个 App，一个地图，地图 App，Apple 地图，他。 现在可以加入常用地址。好，谢谢大家收看，喜欢我的频道记得按右下角订阅及按下赞。